okusiikagana nate omulundi ogwo ogwolwaleero hmm. oba kyensobola okubategeeza sijjaga nti omulundi omulala kubanga tubeerawo tubeerawo tubeerawo naye nsanyusa okubasinkagana leero hmm. era tugezeko okukoleseganya obwange newankubadde nze obwange buli opposite nti hmm. wa vidiyo nga tituli man to man naye mbasaba mutubeera bawuliriza abalungi nga bulijjo era bwe mbagamba nti okujja kwaffe wano tuwansiganya birowoozo gwe kwekyo kyomanyi nange ngajja kananaduli kyemmanyi n'omulala kyamanyi mm. kwe tusinzira okukakasa nti ideologies mwe tuzijja ezikula kaakati mu nkola eriwo oli yategeeza ebigambo bino nga danyeri katonda amugamba nti hmm. waigu danyeri bikka ku bigambo osina akabonero ku kitabo kubanga ekisa kyenkomero kiriba kinatera okutuuka hmm. walibeerawo okuddingana embiro n'okumanya kulyeyongera kaakati ekitwetaano kwe kuddingana kw'embiro twongere kukumanya kwaffe nti gundi ayogera negundi nayogera netwawula ani abadde omutuufu ekyokusubiri netumanya nti ani ateekeddwa okuba nga afumya statement naani atateekeddwa afumya statement naye tekikujjako kuba munauganda ate tekikujjako kuba naggwanga lyo mwofuluma oh. munauganda kirala n'okubeera mu ggwanga lyo kiki kirala ndi musajja munnayuganda ate nga ndi muganda waliwo mm. munnayuganda nga musoga mm. munnayuganda mulango na mucyoli munnayuganda n'abalingabo nga sitatisi ekkumi nesatu bwe ziyimirirawo mm. kale mu nkola eyo tuwanyisiganya birowoozo eriyo munnayuganda nga muyindi eh, nga muyindi nga naye <laughs> ate abo mu eh. mateeka taba abeeramu by bath abeeramu by occupation abeeramu bisinziira oyo ne munnayuganda nga munyarwanda ye alimu nga ki oyo munnayuganda oh. <laughs> by ki babeeramu olusa ba occupation bakozi nga munauganda naye nga mukozi ekyo ekyokuba munauganda kitaminga nga kirina bulaba e, e, oba kyetuyita emmere bobiraba ebika byemmere mm. kakati osobola okubeera wano nogaa nti mu uganda mwendi naye ate nze ndya mmere ya kinubbi kakati nakino bwekiri munauganda asobola okubeeramu nga muzaale buzaazi wamu naye nga talina kika mu bika byonna ebiri mu bwakabaka bwe buganda oba ebika ebiri mu uganda eyawamu naye nga munauganda mhm. ebayindi ebagwira bigwe bityo akatambi ako kakutuuseeko sebo kakati Mm. akatambi kano kantuuseeko mm. nenkalaba nenkeetegereza nenzuuminga nga bwe muzuuminga mmwe abaamawulire eh. nenkola ntya mm. perspectively nenfunamu ekifaananyi ekituufu omukulembeze weggwanga ebigambo byebadde afulumya kaakati entegeere yange egamba etya nti his excellence the president yawabye n'okuwaba kwa ssekuwaba kwonna ekyokubiri tukkirize tugaane uh-huh. yo excellence his excellence the president yoweri kaguta museven uh. ejja liri akozesa lingi ekyokubiri ku kyo ekitiibwa takyakirina gye tuli ate kimwongeddeyo kubanga naffe tujja kumuwa kitiibwa uh-huh. ekyokusatu ku kyo ebirowoozo byo byonna byonna tubadde tujja tubategeeza ebigambo nti omulabe mubalabe bobwakabaka bwe buganda asooka hmm. munnalwanda kaakati munnalwanda oyo ye museveni hmm. kwe tutandikira okugattako abasigadde mu kuwala n'obwakabaka bwe buganda so sigamba nti tabutegeera hmm. naye nge obukyayi hmm. efitina efutwa lyeryamujjula omutima kwebyo byajjasinkagana obwakabaka bweuganda kyebuzitowa hmm. ekyokubiri ku kyo kwe kubeera nga mumwoyo gwe yajjuzaamu okubanga mulyolyomi nti musajja nnakyole katonda yamutonda mubi hmm. si mulungi eri nsi kaakati ebigambo bino njagala babitegeere bulungi era kwetuba tusinziza twongere okutambula mm. yo excellence wayogedde ebigambo ebyo saabasajja kabaka talaba mukamwa biki biki mujja kubaako kyemukola ngaabawulidde bu vidiyo bubayisizza bwe mubuwulidde mm. njagala okutegeeza ebigambo bino akivaamu yakiyita ekyato bwe wali ajja mu kinaana mugumu kinaana mukaaga mm. wajja mu baganda tiwagenda mu bannalwanda banno ekyo kitegeere ekyokubiri ku kyo ne bweweegamba nti oli munnankole sijja kkigaana sijja kkitwala ki nze nnaba warizoni lwaki nkuyita munnalwanda mm. naye buwajja tiwakozesa nkole kujja kwetaba mu lutalo amakulu kyeggamba kyeki nti wategeera amaanyi g'obwakabaka bwe buganda yali ezitowa ki mu budde obwo mm-hmm. era ne kaakati kyezitowa gwe kyoyagala okudisimantolinga n'okuteekawo indisguise mm. otambula sakasitikale mm. you are opposite by your minds baka nyini bwogamba nti aboogera kusabasajja kabaka era tujja kuja nga bwobyogedde mm. njagala okukubuuza ebigambo bino lwaki tewaleeta bannalwanda kujja kwetamu olutalo n'osoosa baganda okusinziira katambi kagambye agambye nti buli muntu alabwa mu kamwa buli muntu alaba mukamwa eh, olaba mukamwa mm. kyawukana mm. n'okuwabulwa mpulira ekyunjaga tukyawule uh-huh. okulaba mukamwa uh-huh. tekitegeeza nti gweboyogera basigadde bawunika emimwa bebake uh-huh. oba bakole batya yesu ekyo kitaddewo era ebbanga lyonna abantu badde bakwogerako notafayo ne bakuvuma kubanga okimanyi lwaki tofaayo nti emirimu gyo mibi bwogezaako situla akamwako naawe oyatule ensi ekutegeera bulala nookakasa nti nze kankube defi ne defi i oba blind i n'otulekaawo naye nga si mulungi museveni akugamba nti ye bajja bamuvuma naye nasirika nabireka nasirika nga bamuvumira biki ateka okubanga okusirika kwe silense ye mm. akimanyi nti byakola bibi <laughs> era bikyamu mpulira nga bwanasitula akamwaka agezeeko twanukula ensi ejja mulaba bulaba nakyennyome bwosoma emize emibi egiri mu gavumenti ya museveni hmm. ebitundu kyenda mu bitaano ku buli kikumi bannalwanda bye bagitaddemu bamawanga abalala bewegasena bye bagitaddemu hmm. njagala atusomera emize emibi egiri mu ggwanga uganda ng'asonga ku baganda ajawule muli basosoze atulage hmm. obusosoze bwaba akyogerabwetuba nga tuli basosoze hmm. ye kenyini yewonzese mhm. ngaomukulembeze weggwanga agezeko okugolokoka kakati bwe tuba tusosola ne tuba nga fwe tuba tuyingiza poliisi okuva ku mukulu bwatandika mpaka kwasembayo nga munnalwanda mm. obwo bwe busosoze oba yenkola noba nga ojja tunuulira amagye mm. ngaeggwanga lyo lyokka lyerikwetoloddde eggwanga lyo lyeriri mu bakulu mm. okwo tukyogereko ki busosoze tukitwala kubeera ki bwewetunuulirako mu ngaba y'emirimu public service olaba n'olwaliro mu private sectors mm. mukyalimu abamawanga mubayingizayo mutya kiba kitegeeza nti emirimu egyo mm. gyammwe mmwe mwagitondawo naye ngaate giraga nti giri mu private ekikulaga akabonero ku ki kwe kusanga private sectors nga zirimu bannalwanda beereere ng'omuganda aliwo lwalinnya ate nga nazze musaayi mutabule mpulira kakati woba otutegeeza essaawa zino ssaabasajja kabaka alabwa mu kamwa era nnyonnyolwa mwaka gw'olukumwenda muataano muesatu mm. ssaabasajja kabaka bwe baamuwaŋŋangusa nga koheni yamutotte ebigambo bino byawaawaala nnyo kakasa nti ssaabasajja kabaka asibwa mm. era n'abaganda baakiraba nga kyanjawulo nnyo mm-hmm. ekyabagwako nga tebakitunuulirangako so ng'ate bakabaka babadde bangi abazze battibwa nga lukwe lw'abazungu mm. enkwezo ne tujja nga tuzitegeera Oh. kakati olwaleero saabasajja okuva mu gwatano mu esatu oh. bamujja mu byobufuzi <laughs> naawe wewajja wasiba nnyo kuteeyo n'oginyweza oh. nti kalture institutions ziziyiziddwa okwetaba mu byobufuzi dairekiti Mhm. onfuna bulungi ate wadiminga kacho institutions okubaawo zikole emirimu gyazo nimukawaayira kaka ebiri mwana muomukaaga wajjamu kimu kugamba nti tezikola gavumenti zetongoleredde ah. naye ebisigadde bisigala nga bitambula ebyo bote yali abijjeewo era bakukyerikinga kinene ennyongozizaawo ebintu ebyo hmm. lwaki museveni jukira akawairo kano namba musanvu redressing all the errors committed by the past regimes mu 10 points program ako kako ng'abaganda abangi abali mu lutalo bakubuuza abakubanja bangi n'abayingidde olutalo bangi nga buli omu ajjidde ku interesiti yeye bwe tunaawangula tunaakakasa tutya nti eminyago egitafaanagana gy'abalala buli omu afuna ogugwe ne tussaawo akawaayiro ako nga bagenda mu nsiko buli omu yayingirayo ayina kyainteresiti yeyeabala nti bwe tusinga tuba tuvuddeyo tuwangula mm. nfuniramu wa eyabaganda yali abaganda twayingira mu kwetaba mu lutalo olwo mukuzza kwabwe akabaka n'okuzza kw'emirembe tusobole okutuuka eno waggulu tulabe bute bwe tuyinza okutambula kubanga ekibagalo kye baatussaamu abaganda tetwali mu uganda Mm. batuweka mu nyumba etali yaffe nga tulina kuba independent mu kwetambuza kwaffe kyovula buzibu tusisinkaganye bwe bamuseveni ekika kyafaanagana mm. ng'ate ye bw'aba ayogera talina kitiibwa mu kamwa abattuka bwa tusinga bwawulira eggulu bwe likuba mm-hmm. naye twebuuza wakati w'ebibiri tugenda kutambula tutya nga omukwano ogusazizzaamu obuganda kaakati obuganda wabugambye mm. saabasajja kabaka naye alabwa mu kamwa ddala kituufu bamubuulirira n'akyusa mm. kubanga ssaabasajja kabaka alina bakama be naye mm. bakolera mu mpisa y'obwakabaka bwe buganda mm-hmm. era ssaabasajja kabaka is a representative mm. kyovula buli kika kimubeerako nga kirina omulimu gwakyo ekyokubiri asavinga n'abakopi fe abasembayo abawansi bakakiri era ffe obuganda obwo buzimba obwakabaka bwe buganda of which tuli nation as of now tetuli gwanga bugwanga nti baganda mm. tuli fulfed nation mm. tulinaamawanga agatwegaseka agasukka mu mukaaga mm. oba omusanvu ng'ogjeeko ebikwa binnansangwa n'ebikaataano mu omukaaga naye nga bikkiriza mu nkola ey'obwakabaka mm-hmm. kakati gwe bwokeera enkya n'oyasamyakamwako his excellence the president n'ofuny tulabye ekigambo ekigamba titujja bakwatako ne twalwanyisa obote hmm. bwe twalwanyisa efugabbi eryaliwo gwe fugabbi gwata netegeera oli kiyabuuza nti madimaddala naawe oli baluwa bweweesomako wetegeera bayibuli kyebuuza hmm. naye museveni oli baluwa bweweesomako wetegeera ekigambo kyoleese empulira ngaekitono muko okusinziira ku bwakyogera his excellency the president of the republic of uganda agamba we shall crush them crushing mbadde kitwale kubanyogontola kaakati mm. pulezidenti museveni mm. kankuwe mm. ku bigambo bino ebyamagezi mm. oba oliawo oyinza okudda mu senses omukaaga naffe zitwekakasaako mm. n'abalazi baga nti omuntu ateekeddwa okutambuliramu eziri taanu ziri mukaaga waliwo gye balekayo mm. okukkiriza mu katonda erinayo sense kitegedderero kakati hmm. njagala kutegeeza abantu bigambo bino babitegeere hmm. balabe obuvono obuddo nga twebuuza museveni okujja okumanyikibwa gwe wavaawa naye mukujjaku wajja kamanye ngaozze kusuula bwakabaka bwe buganda nga mwagala kugamba nga tutambulira mu nyukuta eyobote gyeyagamba hmm. there is no momonachism in uganda ate jjukira museveni oli mutabani wobote awo yeyakulera ne mu nkola ey'ebyobufuzi be baakuzimba n'ennyerere mm. kaakati nyerere yali agenest to much mubwakabaka bwe buganda mm. ng'ojjeko ekigambo mbona kyekyawamu mm. yate nyerere tiyayagala bwakabaka bwe buganda ate wewunye nga yasomera makerere ng'aliira wali mu kitoolo mpulira kaakati mu nkola eyo muzze kamanye naye enkola yabanalwanda ebadde bweti mm. buli ggwanga lyebetoloddemu babadde bajja balimaamira buganda yokka yekyabalemesezza mm. bwebatunulira okuva mu queen of sheba owa ethiopia ngaafumbiriganiddwa mm. ne sulimaani kabaka sulimaani mm-hmm. oyo owa buyudaaya kaakati eggwanga eri bwelitandikire okubeerawo mu mawanga gano mm-hmm. baatandikira ethiopia naye entebe eyo yabalema Ulida. kakati ne bajja Somalia bo batwesinga basinkaganawo uh mhm. -huh. bojja mu Kenya still ojja basisinkagana bojja mu Tanzania uh mhm. -huh. mwebali uh e, -huh. E, ensonga e, ezo yakana nadduli kankutegeere bulungi engeri gyozze olagamu okutambula kwabwe mm. nga mm. bagenda balya ew'enjawulo yes. yes. olina konkonyemu wali nti buganda yekyabalemi okulya yes. naye ate oŋŋambye n'ethiopia waabalema wabaze wasinga waze wabalema nanti isopia mm. mm. yafuna omusayi gw'okuva mu siremaani mm -hmm. n'aleka obwakabaka bwabwe nga weebuli mm. naye amayisa ate balina ga kiyudaaya nga bakopi nnyo ate nga beegulumiza kyovula mu bwakabaka bwa ethiopia mm. tobajja basangamu abo balinayo omusaayi gwabwe omulala Mpulida. obanfunabulumiza kwe kwabalemesayo oh, kwabalemesayo kubanga bava mu kabaka mm. nga sulemani awasiza queen of sheba eggwanga eryo welitandikire okuba kuba buli munnalwanda gwolaba alimu omusayi gw'ekiisirayiri kaakati bwe batuuka wano basibira saidi zerwanda mm. era nabo nebagala okukola golozeyo genocide yali yali eva kuki eh, batunulirabaly abalimi mm. ne babalabanga abatalina amagezi yenkola yaabwe kujja nga beekuza n'okwekulumbaza okukakasa nti bali waggulu kakati akawanga kabwe akabato njagala okubategeeza ebigambo bino hmm. mwali mujja wano okujja okulwana nga museveni abakulembedde hmm. najja n'afukamira mu maaso g'obwakabaka bwe buganda hmm. n'akola buli ekigwanidde mu bwakabaka bwe buganda neyeegayira ne ku ssaabasajja kabaka okumujja gye yali oba teyali amutadde ajjaamu egatteko mu lutalo abaganda tusobole okufuna okukkiriza mu ekyo singa twagaana museveni yalibadde afiiriddeyo kakati mwajja n'ebirowoozo bya years plan uh-huh. mwajja nabyo nga mmwe baki uh-huh. nga mmwe baki nga mmwe uh, abannalwanda bwe mwajja n'ekyo hmm. ne mukiteekawo kye mubadde mujja mulwanyisa naye nga 50 years plan bannayuganda njagala okugibategeeza teri ku bannayuganda bonna 50 hmm. years plan eyogera butya bwe tukulashinga buganda mm. ekyo njagala bakitegeera bakyawule 50 years plan teri kufuga ggwanga budde buwanvu 50 mm. years plan butya bwe tuyinza okujjawo ne tukwashinga buganda ekyo bwe kiri abasinga obungi mukoze ku risaaki mm. muddeyo mutunulye ku gundi ku kye tuyita dissertation za president zeyakola etanzania ku first degree ye mm. zaali zoogera ki mm-hmm. n'abala badde mubatunuulire speech ye gye yakola bwe twateekawo podium egataba pulezidenti mm-hmm. akantu kayogera crushing all aid nasanga uganda eri under oba kantu ketuyita enclave mm. akatidi mm. ngaka atom bwekafaanagana mm. mm. nenzijanga mbazimba nenzijanga mbazimba naye amakulu bwosoma ebigambo ebyo ne butabwe yajja atusisinkagana yali ategeeza butabwe yajja ngaakuba ashinga buganda momentamu ye bwe yajja mm. ekyokubiri ku kyo bwosoma disertation ye mm. ekulaga nti yali ajiridde butabwe oyinza okujja eggwanga nga buganda n'olifuula eritagasa kyovula munsiko yabategeeza ebigambo bino obote yali musiro hmm. nagwamatukira eggwanga ekkulu erifanaganako ngaeryo eggwanga erifanaganako ngaeryo mubwakabaka buganda eritutta ebbanga eddene emyaka egigenda mubina olireka lyo lyennyini neriira neryesuula lyokka hmm. abasinga obungi tebategeera nnyokuta eyo yali ategeeza ki hmm. yali atugamba nti butya bwasobola okupulaninga enkwe nezisuula eggwanga erifanaganako bwe liti era ensomesa yabwe eyabakomunisiti nga museveni tekkiriza mu nkola ya bwakabaka mu communisiti muwawu bategedde butegeezi wano nti bajja nabo bebali badduma nabo tebabitegeera hmm. nga babbye bingi ne bakwayiriza bingi n'okusula kwabala nga tebayinza kuba nabyo ngaabala tebalina kyebalina kubanga capitalism hmm. ategeeza ownership ekyokulife tugatta system b tulina mixed and capitalism hmm. kakati ate bo bacommunist lwaki enteeza bwe tebazigabana mpulire kakati agenda okyeba nga si kituufu naga nti aa wali twawabamuko katundu katukyuseemu uh-huh. kakati ovudde ebigambo byonna obyogedde si bye bisoose ozeogera ebigambo bingi nga biri dismantolinga buganda indisguise naye abaganda tubadde bagumiikiriza ebbanga lyonna mu bubiibo netukugumiikiriza tekitegeeza ffe kuba abasirwa abaganda njagala kukiddamu mm. obugumiikiriza n'obuwangwa bwaffe bwetutambula nabwo bwe bukuumye museveni okukakasa nti mu ggwanga mwali si maanyi ga mundu uh-huh. si maanyi ga kifuba ago gayogerezaamu crushing mm. ekyokubi si kuba nti mugezi mm-hmm. ate si kuba nti olwaliro alina kyetwyita fountain of owners akitemuwa obuyinza mm. bugumiikiriza mu baganda kyekikyakumye museveni okubanga wooli kubanga singa tuli kukyusiza omudumu gwemmundu nkakasa amanyi getwakozesa nga tuluwanagwojje tusobola okukozesa amaanyi gegamu okujjako ekyo kimu mhm. ekyokubiri ku kyo kyenjagala banne bannauganda bategeere obukulembeze magezi wisdom mhm. kyobola suleimaani bitabu yagamba nti nsaba katonda mpa amagezi n'okutegeera bayibuli kyegamba nti egwenawo amagezi ag'omunda nekungulu egwenawo mhm. okutegeera bamukisa balina amagezi ag'omunda n'ag'okungulu kakati mu seven ku bibiri tolinaako kyolina amagezi g'olina ga buli olyomi ndabira olabira ddala nga ofaanagana bayibuli kyeyatugamba nti zisanze ensi naabo abagituddeko mazima ddala bomulyolyomya se gye bali n'obusungu bungi ng'ate akaseera alina katono ddala kaakati museveni wajja kamanye nga ojja kujja kulya buganda obusungu ng'olina bungi amaanyi olina mangi enkola olina nyingi naye ng'ate akaseera olina katono ddala era mu butono bwako olemeddwa gibuonikira yonna omulundi gumu hmm. mu myaka gyofugidde asatu mwena wetutuuse e buganda tukyasobola gissa mu lubuto olwo mbaire mu nnya lya katonda lwolikigezaako lwogenda okusiibula kituyambye nannyo ngaokerebye era oserebye kaakati bannayuganda mutegeere akagambo kano asobola okukola ebyo ng'abadde akyekinga ebintu bibiri hmm. kutegeeza mutabani we gwatembeta okujja okufuuka pulezidenti omugamba nti buganda gyota tekyalimu makulu nanyenyamu alabe naye nkugamba ebigambo bino nti bayibuli kyeyagambye ekipimo kyopimiramu banno nawe bali kupimira lindirira acekinga okulaga oli muhoozi mm. butya eggwanga bwe lifaanaga nti likyalina makulu tetutunuulira ebyo ndayira mu linnya lya katonda ajjukira ebigambo bino baali babikutegeeza tolina kakodyo konna kogenda kukola lwaleero tolinawo takitiki yonna gyogenda ku ssaawo mm. etaakolwa ku muzungu wano ku bwakabaka bwe buganda byonna oli mugaddi benga lyegoddamu omuzungu olaba yatulemwa naatulekawo nga weetuli naawe ojja kutulekawo era otambule ofe amagumba go gakusebengerere kakati mu nkola eyo yawula biki byoteeka mu bantu nga totaddeemu busosoze yawula mm. ekyokola mm. nga totaddeemu nge mumutima gwo mm. eggwanga buganda liri independent and sovereign agiment ya museveni egamba nti mw abaganda mutiisatiisa temugambwako era nti waliwo n'abaganda abo bali mu kampala baga tujja kwokya kampala tujja kukola bwe tuti yeabo baagamba mm. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Sarasajja kabaka tabwa mukamo yatugambe nti ayogere ekigambo ekyo yemulawe obwakabaka bwe Buganda. Mm. Kakati mbikola nti Buganda. Bei badde tebikosa Buganda nkuwaye byokula byako bimeka. Bwa mugana okugende ebugerere. Wali omuganda musaza lya Rwanda, wali omuganda musaza lyawo. Mpulira. Ekyo kitegeeza ki? Bingi nnyo myaka asatu mwena bitukubanja. Ebyaffe tujumyako binyomye. Mm. Obwapo okwatako kamubo biri n'obuzza. Toyina buyinza bubikwata bezza. simanyi obwakabaka bwakomawo nga tubulwaniridde na musaayi nga tukwegasseeko interest yo neetuuka kubaako omukulembeze wa ggwanga mhm. kubanga ebisigadde tewabifaako kubanga era tobikoze kiba kitegeeza nti interest yo yali kuba mukulembeze wa ggwanga ensi ekumanye nti gy'oli eh. n'okugjaku okusuula obwakabaka bwa uganda of which pulaani emu ewanguddwa epulaani emu mhm. eganye pulaani eganye ey'okusuula buganda ogivuunike pulaani ye eyokubaako omukulembeze weggwanga nga mmwe abannalwana eh. ogituuseeko kaakati ebigambo bino tobisiga mu bantu bukyayi kubanga baganda bo booleka mu ntatya njagala okukuwayo ebigambo bino sawulo mu bayibuli yali wajjalire kabaka sawulo era kabaka omubereberye mu bwakabaka bwebuludaaya mm. kaakati ejjaliri yalyalina lyeryasuula sawulo ate lyenkulabamu pulezidenti ejjaliri kwegakasa kuga nti otambula okaga wenna ogamba nti sikwatako nantagambwako amaanyi nnina mm. ebyo kaakati sawulo kabaka katonda yamutegeeza ebigambo bino nti ŋenda kuba n'olutalo sawulo nga nkosezza maanyigo n'ekitala kyange kijja kuba kyekitala kyo genda olwanyise abafirisooti obategeeze mm. ebigambo bino wammanga naye nkwekisa bwogendanga mu lutalo otojjangayo omunyago gwonna nojja nagwo mm. onfuna bulungi kabaka sawulo ne bagenda mu lutalo abasajja bali sawulo bwe baali bagenda okulwanyisa bali mu kikula kya goliyase hmm. nga bawaggufu banene kati nga betulaba olwalira abasudaani nti balinamu ku njawulo mu nkula yaabwe bawanvu nnyo ate bwagejja bwatyo bwe hmm. bali mu budde buli kyekyokulaku kyensobola okukuwa sawulo bwagenda okuba n'olutalo okubaa okubaika mafuta ga katonda olutalo yaluwangula n'akwata agasajja abiri n'agalijja emigwa n'abaga nti ago tugazze mu buyudaaya okutegeeza abantu kiki kyetubadde tulwanyisa obuwanguzi tubujja tubaddemu mukusaaga hmm. sawulo bwalaba ku ddiga erisibye kikira emirundi mukaaga n'alyetikalaga nti mulijje ku mugwa tulizza tujja diteeka ku kyoto kya mukama hmm. mukwongera okutendeeza n'okusaba n'okwebaza hmm. mhm. kaakati sawulo yava ku ndagaano ya katonda tobaako tobangako omunyago gw'ojjayo akwata ebikompe byali mu yerusaalemi byabo bye balina abafirisiti n'abireeta mu yerusaalemu akawungeeza eddiga likaaba ero katonda somwoyo amugamba eddoboozi nti sawulo biki ebyo ebikaabire emmanjo hmm? namuga mukama katonda bwetwalabenga munange ensonga ngaotaluwedde eddagala neryasiba ekiri emirundi munaana nitusabulao tulireete tuliseku ku kyoto kyo hmm. okwongera okukutendeza n'okukusaba namubuuza nti ate bali bendaba ti mukama wange nabaleese akabonereka akobwamaanyi kalabikiremu bo balabe ti abasajja ki betubadde tugenda okulwanagana nabo mm. namugaa nti sawulo wakoze ensobi nova ku ndagaano nti ekikolwa kyewakoze kigenda fuuka ekitalo kyammwe wakati omubirizi zammwe n'abamawanga onfuna bulungi kali balubeerera mpaka enkomero bweriggwaawo sawulo kuva ku ndagaano kaakati olwaleero embirizi z'abafirisuuzo z'abapalasitaini n'abayudaaya tebalwana kati kyava ku sawulo kumenya ndagaano bakyaliwo abafirisuti n'abayudaaya balwanagana hmm. bebapalasitayini betwogerako olwaleero kivaawo kaakati mu seven bwetwamala okulwanagana nawe kinana mugumu kinana mukaaga eminyago gy'abaganda wagiremera ate mampaati gooleese otulaga nti mumyaka asatu mwena nga boolina amaanyi obiremedde hmm. kiba kitegeeza weare nothing gwe nothing hmm. kaakati byotulaga nkulayira mu nnya lya katonda byonna by'okutte n'olemera kyekitale kigenda oyingira mu mbiri z'abannalwanda oluvannyuma lwo n'ab'omusaayi gwe mu buganda wano obutaddamu kwagalwa kubanga ebyo si betukulembeza uh-huh. twagala amagezi kyetukugamba nti pawulo yatugamba ani bayibuli nti amagezi mu lutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna ate gwe tokulembezesezza magezi oh. okulembesezza byakulwanyisa byo Mm. emmundu tulina we shall crush them mm. ompulira bulungi ebyo si bye twetaaga mm-hmm. aa ah, ah, bwewakurashinga obote naye bajja okukurashinga bayibuli esoma ebigambo bino oyo ayambala ebyambalo ngaabijja kumula gyokubissa ku mubiri mazima ddala si yateekeddwa okwewaana hmm. kubanga tannatabaala wazira oyo abyambula ngaabijjako abisse ku mulagi hmm. yateekeddwa okwewaana kubanga yalunyumya olutalo luno lutalo tonnaba ku lulwana <laughs> era tonnayambala byambalo yewanye tanalugendamu wapi mpulira lugezeeko olulabe kubanga ekitala kigenda kukukyokira nga otegedde ekyawandiikibwa kigamba oyo avudde mu lutalo yatekeddwaabuwera bulubadde yes yasobola okubabuuliryo bayibuli bwetyo bwebisomaemuseveni alwanye entalo akugambyeolwegindiaalwanakulutalo lwamawanga ebintu bino ntonoleva oti museveni talinalwana ku lutalo lwamawanga mpulira alwana ntalo ziza demokrasi gwayogerako mm. zireeta bufuzi kutambula mm. oluta lwamawanga neddiini zentalo kyasinza okuba enzibu mm. akitegeere eddiini n'ebyo bizibu nnyo baganda berwanda bafa batya genoside eyaliyo ntalo zamawanga enamba eyabaleta okuba nga popeshon yabwe ekenda kyali kiki naye ng'ate bayogera olulimi lutya lumu naye ate aboogera ennimi ez'enjawulo museveni akamwa ako koterekeddwa okutereeza eggwanga bwoba olifuga zimba mukwano hmm. eggwanga bwoba olifuga teekawo kwagalana hmm. eggwanga bwoba olifuga toyawula mu mawanga hmm. amaanyi go g'olina okaddiye ate era ogenda kufa amakulu mu kyo kitwaga tugobereze kusikiza mbanga betwakolo obote mm -hmm. songa ate twajja naawe amanyi ge twajjira mwago nga tukuleze lebanga lyo present era tuchakulira wagamba banalwanda banomonsiko ngabagamba ntolukutalo fudde lwa kiganda ate walaba nti abaganda awo batadde nnyo ku mwanjo era be bakola ebintu webiti ne webiti hmm. ate bino nobaga nti abange mmwe bannalwanda bannange mmanyi buganda ki kyezita omu bwakabakamu uganda muno hmm. bonna abajegasseeko bawangudde entalo zaabwe era ne bafuga hmm. n'abo abazivuddeko era bagudde kakati gw'otandiseeki nkuwulira nkakasa nti amagenda gogajja kamanyi gwe kennyini omanyi kyotambaala yakana nadduli obwakabaka bwe buganda wagambye hmm. nti kabaka talaba mukamwa noyogera bingi kabaka talaba mukamwa hmm. kaakati gweowamugwe wamukwata tomutanga naye ngaate mumateeka wadiininga kyetuyitakakyo institutions okubaawo hmm. kaakati wali owandika katondoozi ngaogezaako okukuza olulimi olwo fe tukugambe tutya yakola ekitabo ku dictiona yogera ku lulimi lwabwe olwekinalokole eh, kiwakwadde ye munalwanda kakati wali okoleyakagulawo ebitabo ebi mhm. katondozi yeyogera ku dictionary yabwe era nga tutegeeza olunyankole lulina ebigambo bingi bisinga ne ku baganda mm. tolaba nti gwalumba bwe biba bisinga byetwetaaga waliwo akitaddeko kweri naye okozesezza buyinza bwo nga pulezidenti n'olaga eggwanga lyo nti weeriri mm. ekyo teryakigana kubanga buli ajja mm. buli omambe asuuta yiye kakati ekyo teryakikugambako mm. lwaki ate gwe ogamba kuffe kwaba bakirisinga kabaka waabwe mm-hmm. mannyo ga mpologoma abamusoga maino gango ga mpologoma onfuna bulungi maino gagoonya owabasoga kakati ffe tugaa nti mpologoma ssaabasajja kabaka ompulira bulungi mm. n'ebitiibwa bye tumugattako wewuluguma naawe kwata ebitiibwa byebimu gy'oyagala mm. obiweewe wammwe teri ajja kukugambako mm. nga bwe wakola katondoozi n'ebirala biteekewo nga bya kinyankole mm-hmm. emikolo gyonna egyeggwanga mubadde muzina amazina ga kikeeki gammwe gaabahima gammwe gaabatuusi gammwe gaabatwa mm-hmm. gammwe gaabaki teri abyogerako kubanga gwafuga byammu mm. bikuze bukuza Mpulira. so sinti atodimorezinga byabalala mm. ebyo entambula ekwatagana kyetwabagamba bwe muba temusobola kufuga ggwanga lyawamu ute in diversity mm. kiki kyokola kubwa pulezidenti njagala kutegeera njagala kutegeera mukulu jakana ng'ogyeko museveni okusuuta ng'awandiika ekitabo kye ekyakatondoozi ate era agamba mukatambi ak'okubiri nti eh, eh, eh, atalabwa mukamwa oba bwakyogedde bwatyo kakati njagala okubuuza ku byoyogedde kabaka ogambye naye awabulwa mm. hmm? singa abaako kyagize oba ekitazze ensa mm. awabulwa mbuulira kabaka awabulwa atya saabasajja kabaka awabulwa hmm. era saabasajja kabaka olukiiko lwe lubaka abawe w'amagezi bamufuna bulungi ebayita bakalabaalaba eh, bulijjo naye aweebwa amagezi lwaki nedbadde wanyire maaso mogi nkugampe obwakabaka bwe buganda hmm. buzze butambula okutuuka we buli n'abazungu okujja nga baboogerako nti bulala hmm. era otutuuka notuwa nti disa the japanese of africa hmm. notutuuka kukasa ntukuuma enono bano bamuseveni gye bazze okutandika okwonoona mhm. bakakasa lwebyo kubanga twajja twewe amagezi nenkize buta bwe tuzimba obwakabaka bwaffe mm. kyoba olaba obwaffe butambulira mumwoyo n'amateeka gali mu myoyo mm. kiba kitegeeza nti obwakabaka bwaffe bukkira ddala mu katonda kaakati mu seven ye bw'aba atunuulidde ekyo nga kyagala okugjawo mm. kabaka owaffe aweebwa amagezi baddeyo ku muteesa baganda bebamubuuza ekigambo kino nkibagambye lunye bamubuuza nti sabasajja kabaka bukyayi bwonyona egavanenti akeera kawungeezi misana ttuntu kawungeezi misana ttuntu hmm. kitituttiddemu waliwo embeera eri emabega eyo gyetanabakutegeera emendo sukaali yaggwayoekikuviiridde mu mbeera eh, hmm. yajja n'ayanukula obuganda era yabutegeeza ti waliwo obuzibu naye enteeseganya zetulimu n'amagezi getwewa gatambuza buganda kudda mu maaso tuzze twewa amagezi saabasajja kabaka mbategeze dunya ebbanga lino lyonna tafuga atya waliwo olukiiko lw'abataka mm. bw'abaawa babamuyita nti owaaye wookutte siwalamu obwakabaka enno netambula bweti kino hmm. kitambula bweki egezako tambula abataka bankizo nnyo mukuwabula eh, omutandani bwakabaka bebaliwa kabaka asavinga bataka ba busolya hmm. kyovula be balina okulonda kabaka kyaddako anaa bali asinga asobya asobya ekyo ekimuwabuddwa twaligambye nti eh, kigambo sagala kale kisobya bw'aba muntu eno waffe tugamba kangavulwa mhm. anenyezebwa atya yes. ng'amaze okuweebwa amagezi nekizuulibwa nti asobezza ddala nga kyetagisaamu nga bwaba mutabani wange fereriyo mm. nabbimba mm. nti nina omukangavula mm -hmm. ati akangavulwa atya ssaabasajja kabaka enkangavula bbiri ziva mubalange nabambejja mm -hmm. enkangavula eyokubiri abataka ab'obusolya mm -hmm. kyovula mu mpisa y'obwakabaka bw'e buganda mm -hmm. abalangira n'abambejja mm -hmm. tewabeebwa mirimu kukola ku saavinga mu bwakabaka ekyo kimu mm -hmm. ekyokubiri abataka b'obusolya tebaweebwa mirimu mm -hmm. namba siri abataka ab'obusolya n'abalangira n'abambejja mm -hmm. abo tebakkirizibwa mu kwekalakaasa kwonna mhm. kubanga okwekalakaasa kwabwe kuli oko okumanyikiddwa mu bwakabaka bwe buganda oko mhm. njagala mukitegeremu abaganda kujjako saabasajja kabaka abatabika ababusolya twatunulidde twagala kuwanika tebawanika bipande hmm. abataka abalangi abambejja tebawanika bipande bekalakasiza kunnamulondo kakasa nti ekyokulabirako kyeki hmm. nti saabasajja kabaka alemeddwa obuwulize bwe buteeka gye buteekeddwa okuba hmm. tumugjemu obwesige kiwedde okukalakasa kwabataka abusa n'abalangira n'abambejja okwekangavula nga kwamaanyi kwekokwokka okuliwo mu mateeka amatongole nga kwamaanyi okwo eh, kweko ah, kwokka amaliriza agenze bwatyo yes mpulira kaakati embeera bwetyo bwefaana njagala kati kubuuza mm. pulezidenti w'eggwanga fountain of honor mm. hmm, talina kubaako mpabula gyawabula bwakabaka webale nnyo bwagamba ku bwakabaka nga mukaayana bulala kaakati muntu ekyo kimu ekyokubiri hmm. muweereze eri bannayuganda of which nti obwakabaka bwebuganda bwonna buli under his jurisdiction very nice oba nfuna bulungi mm. kubanga newankubadde tewannabaawo ndagaano mu mateeka etugatta mu nyumba eyawamu mm. naye ate olwali tukyatambulira kubanga mbazze mbajjakamyo nga bagamba mm. obo teye yatuwamba otujja eri n'atusiba mu nju eno ekibagalo ne bannayuganda bonna tebamanyi uganda gye twayingiramu yatandika ddi era lwakiweeri mm-hmm. kakati mu nkola eyo museveni aba n'obuyinza obusobola okuyita era n'awandiika mm. n'aga nti awantu wano nga mmwe abaganda mm. tuwa abampandikira ssaabasajja kabaka ebbaluwa hmm. lwaki mm. tutambula abcd mm. twalitambudde bwe tuti kyenagambye nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna nga bayibuli kyegamba mm. ng'egabuze mu museveni takozesezza magezi kaakati yeyo mukulembeze w'eggwanga agatta entabiro ezikwatagala ku bwakabaka bwonna obuli mu ggwanga oba sitatisi ekumi n'essatu mm. bwe zaateekwa ku paalamenti wali mm-hmm. newankubadde tiwaliiwo ndagaano twatandika na ttoolo lwenda mm-hmm. lwereere mm-hmm. ankole neddako lwenda mu gumu eastan nejja mwaka gwa lukumi lwenda muesatu mm. ompuya bulungi west nairo nemadi nejja mwaka lukumi lwenda mu ekumi n'ebiri nango nakyo nejja mumwaka gwokwenda kkumi n'ena hmm. munfuna bulungi awe tutandikira kaakati bwe tujja tuzzaako kye tuyita kalamojja lwendaabirimu mukaaga mhm. ofuna bulungi twasembyayo nabunyolo eyajja mu mwaka gw'ekumwenda mu asatu mu esatu ekyo kyekibagalo ekirimu sitatisi ez'ekkumi n'essatu ezaazimba ekigambo uganda nga tewali mukono gwonna guwandiikiddwa nti fe bannauganda tuvudde gundi twetaddewo ekiti mm. kyovula bwe tuba tukaanira ebyaffe mu bwakabaka bw'e buganda tubuuza nti squamos ettaano ezaateekebwako ekibuga kampala mm. lwaki squamos ezettaano teziriiko mulango naakyoli ngaza bannauganda bino byonnyonnyodde engeri gye twajjamu njagala ate nku bakubuze wekibuuzo mm. tukuba maapu mu ah. primary tugiddamu yes. mu secondary mm. maapu eraga nti uganda eyita wano nga ne buganda erimunda mm. ani yagikuba okututeekamu fena era twajja tukola marching hmm. twajja kugundi ya mirundi ebiri hmm. okutonda kwomuzungu okakasa ngaasaba nekisikwemo zettaano ezo hmm. yasaba atekemu bannayuganda bali nga tabasibye buganda akantu akunjagala bannayuganda bakategeere kakati weera atandika ekigambo uganda yakitandika neri ankole ngaazitabakola endagaano zo zaabwe na muzungu so si ffe ngaabaganda okay. so muntegeere ya bulijjo yagala kuŋŋamba ngeuganda tesiinaawo ndagaano yonna egifuula paati ya uganda mpulira era tewaliwo ndagaano ereta uganda buganda kakasa nti eri mu uganda ekyali bugandaeriiwo gwe jagala mbuya endagaano gyetwakola mu1894 mm. n'endagaano eyolinda mpaka ku yataano mu etaano mm. zonna zisoma eggwanga eri lwaki mu nkaaga mugumu bazze nkaaga mu ebiri mm. owulira mm. munaana mm. okitoba eri ya uganda ya mwenda eno yaffe ya munaana lwaki bakwata ebyaffe n'obuyinza bwaffe ne babuddiza obwakabaka bwe buganda baali badde babuddiza bannayuganda mm-hmm. kaakati kyeyazimba yakireka nga kirina kutambulira eri n'atuleka nga atukoze ataki kyovula nze nabagamba nti obwekitiibwa bamwita gavana ennyonyi linyinzeeko mm. katonda ajja kunsasira likomewo mm. ye yasinga kot gavana kot ye yasinga okukola ensobi ennene mu kubembekeza ssaabasajja kabaka mm. akkiriza atule ku ntebe eri eywa pulezidenti ave eno mu bikaabye awo kakabasa bwe katandikira era baagamba ebigambo bino nga bakuba mu detogram nti bwebaleero obwakabaka bwe buganda lavire gye tubadde tutaddewo n'endoboso emaze akamaso okuteekebwa ku mutego emmese ekwatiddwa nga bagamba ono okusooka okuba pulezidenti weggwanga nti twalimaze okukwatibwa tetutyana bwe eh, tugenda eh, kugjawo kigambo ekyo naye nga sindagaano hmm. nti yetutaddeolwaleero wensinza okutegeera ekintu ekyo bwe bamugamba nga ofuuke pulezidenti olw'okuba buganda teyali paati teyali paati eno kimuteze nti abantu bano nga bamuteeza omutego kumugamba mm. mbu babadde babakunganya ate nga sipeemu babadde bajja kibuga kampala kyabwe mm. kya buganda mm-hmm. kakati nuli amuzungu abuuza bo bano betwali tukuŋŋa tubalekawa mhm. basobola okuba eggwanga ebbiri nga buganda gyeri nga ate ekibuga kyabwe kyekino ekikwaŋŋana mubana uganda te nga kiri buganda awe waali akabasa n'obuzibu mhm. kakati mu nkola eyo mhm. wetusisinkaganira bino ensi nga bwe yafuuka eya tekinologiya tubaweereza tusinzira ku intaneti oli ku tm online looya sulaimaani jakana nadduli ate nga mutabani w'olutabaalo mutabani w'olutabaalo kitegeeza nti uh, kitaawe yali mu lutabaalo kati ye n'abeera omutabani woluki w'olutabaalo ndi mumativu nti ebigambo byonna bino byayogedde abijja ku ntobo y'omutima ne mu famire mulimu amabwa agaava mu kwewalula mu lutabaalo kale nno nze nga wakubibaweereza siyinza kugejinga oba siyinza kuteekawo kipimo ku bulumi buyinza kuba buli mu byebyo ebitaali byakuva mu nsiko kubanga mu nsiko bwe baali bavaayo aze famire ya nadduli waliwo ebyateesebwako nga bwakugamba buli omu mu kibagalo ekyo ekyamutwala eri yalina okuvaayo agabane ekyo ekyamutwala ekyamwewaluza mu nsiko atuuke kale nno bwe tugebaako okuwabula kwe tutaddewo kitegeeza kuviiridde ddala ku nsulo sulaimaani yakana nadduli ensonga zino zonna ozirambise bulungi ebyafaayo mbyagadde ate era naali ku mutimbagano guno bwoba olina kyowakanya mu byafaayo ebyongera okinoonyereza onambuulira kwe naasinzira okutereeza ku mulundi oguddako njagala kutegeera jakana pulezidenti <clears throat> museveni bw'aba yayogedde ebigambo ebyo nga tebyazze bulungi eribe yadde abyogerako naddala mmwe bamonakist abakkiririza mu kabaka wammwe njagala kutegeera mu kutereeza yaliterezza aty obuta yaliterezza aty ebigambo ebyo muba mulowooza nti nto tebyazze bulungi oli yagamba mu bayibuli nti mukeberengako mu isaayo omwo mhm. temubulibwa kye munoonyamu era temuli bulwake mujjamu mhm. kaakati mu seveni isaaya ye yeiva mumakkulukumuolwenda mwenkaaga mwebiri mm-hmm. bw'aba akebedde mu isaaya eyo kyentegeeza byebyafaayo ebizze bituvuga mm-hmm. okutuuka waali mm-hmm. bimumala okukakasa butya bwateekeddwa okutambula nga nze sinnaba kubaako kye mugamba eyo ye isaaya gy'aba abikkula era yebbaluwa gyabanga asoma entakera mm. oba oli awo ajja kuba muabo abalongoofu oba abalongoosa kaakati ekyokubiri ku kyo aleme kuggwamu katonda mm. kubanga amawanga gano gonna ga katonda gweokuba omunnalwanda si bulabe mm-hmm. nange okuba omuganda si bulabe mm-hmm. ekyo kitegeere kubanga gwe kenyini oli mukristaani wankubadde oli muwolu bayibuli ekugambye nti okuva kristo eyajja enjegereza amawanga azaggwawo mm. tewakyaliwo muefeso tewaliwo musuuli tewali mugalatiya mm. yadde omwebulaniya eh. fenna tuli ekintu kitya ekigambo ekyo kirungi kimu okuva lwakolaki amawangakristo eyajja enjegereza amawanga mm. zaavaawo zakutukawo tribalism tribalism yagenda ne kristo okujja kulira kaakati olwaleero oli mukristaayo wawu kwata nnyo kuteyo na byawandiikibwa oddemu otunulye butyaba ogenda kuzimba ggwanga eryawomu nga mukwano gwe gutukulembedde mhm. kubanga ebigambo bingi ozza obyogera ku bwakabaka bwe buganda naye nga tukutunuudde si butakulaba mm. si butamanya nti oba tetuwulira mm. so sigamba nti oba amaanyi ge tutalina mm. naye tukwewoonya omwegaka wayogere bululi n'otugamba nti buganda teyalina buyinza okukaa nti ekwata bululi okugissa kuyo saabanyala saabakooki hmm. abantu abalinga abo hmm. n'obayimiriramu nobaga nti nrm yajja okulongosa ensobi ezo hmm. kaakati olwaire ojja kukwata buli ggwanga eryo liddeyo tosooka eyo sooka ote ffe buganda naffe tukutuke ku bauganda tubeere ekintu eki nga twetongoze tuli sovereign okwatankole gyoba ogenda muofuge yokka mm-hmm. kubanga bwonootagalyamanga gaddeyo toyina buyinza obwo mu nnyukuta yonna weewandiikibwa mm. tokola retrospective ebyaliwo mu kuva mu ndagaano y'olwenda mpaka nkaaga mu ebiri mm. ebyo tebikukwatako mm-hmm. oba nfuna bulungi kaakati kkiriza obagaana mm. saawo magezi nakwebuuza kwebyotekeddwa kkola tuwanika bulijjo bayibuli gye mbasomera nowanika for god and my country weewombe mu katonda oba oliawo ojja kusonyizibwa ebibi bingi obikoze naye bayibuli yakutaasa dda yagamba nti ebibyo nebiba bituwakadde nga bendera emyufu mu bbanga bitukuzibwa ng'omuzira birongoosebwa n'emmeema emu ku lw'obutuukirivu kaakati ebibi byotukoze bingi mazima ddala bitwakadde naffe ne bituleetera otutwakaala hmm. akamwako si kayonji era si kalungi gye tuli ng'abaganda abaabawanga amala oba oliawo ng'ogasseeko basoga kubanga wakati w'omuganda n'omusoga tuli kyekimu hmm. nga booli banyankole bakiga batooro hmm. eyo entambula yammwe naffe wano bategeera nti omusoga part of us mm. nacho kyakufuukira ekyejjobe kaakati mu nkola eyo nkugamba ntya ah, his excellent president ddayo okozese ku bayibuli ogisome ogitegeere oba nfuna bulungi mm -hmm. otunuulire butya bwe tugenda okutambula nga totaddeemu mpisa mbi mm. ekirenge kino kyajjira sawulo nfuna bulungi mm -hmm. nekikka bwe kyambuka nekikaabwe kyambuka emirundi esatu hmm. naye nga kuliko kafankunaalibwa ebyo ebitaliibwa n'ebiriibwa nga biri wamu ekisuuka bwe kyambuka bwe kikka yali mundi sawulo hmm. nekikaabwe kyambuka kaakati mu kirooto ekyagenda okusisimuka yeebuuza ekirooto mukama katonda kyandeetedde kyo kitegeeza ki hmm. saa kumi nes ezokumakya agenda owuli ogibakonkona nga bafirisuuti be bazze ku mulyango gwe okugenda okujja abasomese naye ng'ekirotono kyakimugamba kitya nti sawulo jjawo okususula kw'abamawanga enjiri ebune mpulira onfuna bulungi kaakati naawe nkugamba nti nti ekirenge kyessuka ekiri mu maaso go kikka bwe kikugamba mu seveni bonna bantu bo museveni mm. bonna mawanga ga uganda museveni bano bonna bantu bakatondaaaluagalimukirooto ekyo mm. naawe nkusaba okkirize tuzimbe omukwano gwe gugenda okututambuza ffenna tukakkane abamawanga mm. tukakase bute butteka otuteeka wenkola egenda tuunifying nga naawe oluvanyuma tetugenda sanga buzibu mm-hmm. tokakambeera amaanyi olina mangi naye oba oliawo ate kikigenda ofuuka endwaddeyo era nga yekookolo mhm. walwana naffe ngaabaganda tetufudde myaka satu mwena oba otuyisizza otya oba otuyisizza otya tubadde bagumiinkiza kyebalize katonda eh. si maanyigo hmm. Eh. kyebalize katonda jakala jagala obere eh, okirize omukulembeze yes. weggwanga mm. omutololetinge mm. lwaki anything ekijja mu byobufuzi mm -hmm. akugambye mu katambi nti buli kintu kiba kya byabufuzi bwojja oyogere ku byobufuzi era bifuuka byaki mm. byabufuzi kabaka bwakola statement ku byobufuzi aba ayingidde mu byobufuzi nga mmwe abaganda era mukola statement ku byaki ku byobufuzi amateeka gano ngaagala nnyo mhm. gaziza ssaabasajja kabaka okwetaba mu byobufuzi mhm. si wa buganda yekka wabula bakabaka bamunakiko kings mm -hmm. akonako saakategeera kabaka ne kabaka bamunauganda eh? lwaki akonako hmm. saakategeera akamuziyiza bakirabanalinobategeere kabaka jjibwa hmm, hmm. mu byobufuzi ebbanga eryebufuzi bimala nga bitambulira mu nkola entuufu etteeka bwe likugamba bagamba nti etteeka lijja mu kitundu ebbanga limala nga terikosa eribalibwanga tteeka mm-hmm. kubanga etteeka mu mateeka amatuufu lijja kulongoosa mm. nateekawo guidelines mm. kaakati ate guidelines zotaddewo ziba nga ziva ololyokuba nga asirise mm. ateeka kuwogera Hey, yes. ateeka kuwogera eh, etteeka hey, liba ddungi nga likyali ddungi eri oyo noteeka mm. lijja mm. nga ddungi mm. nga terivoola kasitalivoola liba terikyali tteeka liba litaka okuteekawo ennongoosi za makulu libanja balyogerako li, li, li, li, li, li, li, li, oliayo gwe kikwatako yekubira enduulu ntabaayi hmm. mukiisizza ekigambo kabaka tajja kuyisa tavanga mu kigambo kya byabufuzi hmm. naye ate watutegezezza nti ogenda kuzaayo abaluuli hmm. obawe obuyinza otwale abanyala otwale abakooki obwakabaka bwe buganda ngaate jurisdiction watetugattagana mu uganda wano bateekao Eh, eh, boundaries hmm. eziraga buganda gyeyita mu ndagaano ya lwenda hmm. yenyinga esooka yennyini atika eyo hmm. ekulaga eh, buganda gyeyita saabanyala mwali saabaluuli mwali saabakooki mwali n'abalinga abo mu gurupu abakkiriza mu bwakabaka bwe buganda kaakati sibo museveni bweba ogenda kuddiza abaluuli obuyinza sooka ze ffe ffennyini tube n'obwaffe abaluuli beetoleko nga bayise mu lukiiko lwaffe so siri abayuganda kaakati awo ngo nga mbasaabasajja kaba kasirika ah, ah, sibwe bibeera mhm. kyeŋŋaye nti obwetowaze mu ffenna bubeewo eh. omukulembeze w'eggwanga eh. oba kyakulabirako si kumantuka kugolomoka eh. kukola kutya na gagambogambo gatajjansa kubanga mwe muzi mukulu nze mulaba videos ah. nyingi akola ebintu ebitajjansa biyitirivu naye abantu si bebeetaaga bakwagala mu buweereza bugatta mawanga mhm. nze gambye oba onootereeza bino nga his excellent president bwowanika bayibuli nga bakulayiza mu kinana mu mukaaga mm. wagamba nti enze fundamental change so simia change of the guns mm. wabula n'abantu baako kyenje eyo terina kujja nga etwerezinga kuvaawo ngaabamawanga abakola uganda kyenje eyo erina kujja nga etukuza mawanga gaffe twegatta okwettira wamu tusobole okukuza eggwanga eryawaki eryawamu kaakati gwe ekkubo lyokutte ddayo demonstre bible olayire era nga weerayira katonda akutaasa akwamagezi hmm. agakuwadde gafuzza emyaka asatumwa niwankubadde mulimu political langos ne tamos zibadde nyingi hmm. netuba nga ate katonda akugambye netuba bakkakkamu naye tosokasoka tobeera provocative gye tuli hmm. ng'abaamawanga no ntoni buganda yokka don't be provocative kubanga nawulyako kavidioko nenkalaba era nawe mabegako nga webuza nti abantu banga nti ndi munnarwanda ndi munnarwanda what strong is being omunnarwanda mm. what strong is you being omunnarwanda mm. zempisa embi ezikuvamu eri abamawanga be mwasangawo ekyo kyetulwanyisa mm. naye tetulwanyisa ggwanga kuba nti oli munnarwanda nti tetulyagala mm. bubi bukulimu bwetukuba ngaomuntu naye eggwanga banalwanda siggwa kukulembera banalwanda bajje wano webasangawo baganda bo hmm. kakati tulina kukuma mukwano gwe butyabwe tubakumye n'otwebaza nabwebaza so si kutulwanyisa nti ate mbwe mufuuke babboosi hmm. togenda kuba kabaka ne bwe buli babukeera kufaanana butya nebuli genda Rwanda kabaka waya amanyikiddwa ne mu nkole go wakwata naye wamanyikiddwa wali mm. Oh. kakati mbyo nabyo okoze jja kuba president era bwoli bako jja sigala yaliko president yaliko. so ate kabaka bwavaako mm. asigala omulangira jude mumpisa yobwakabaka kakati gwe tolina bwogenda kubeera kabaka era tuyinza butandika muggwanga uganda ku bantu abakuze nentegeera eri mubyobufuzi hmm. njagala tubeerenga ku kigambo ekyo kwe twagala okuba nga tumaliriza ate era engeri nti nno buli omu abaako kyayogera ekyobukulembeze bwe tutyo bwe twogedde ku nsonga y'omukulembeze